欢迎来到我们的课后语法练习。我们来看第一部分的练习。第一部分的练习是，请将句子改为是非问句。我们来看第一个问题。第一个问题是，那个东西很重。那个东西很重。 答案是那个东西很重吗？还是是不是那个东西很重？我们来看第二个问题：人人都喜欢它。人人都喜欢它。答案是人人都喜欢它吗？还是？ 是不是人人都喜欢他？我们来看第三个问题。第三个问题，文化课很重要。文化课很重要。答案是，文化课很重要吗？还是？ 是不是文化课很重要？第四个问题：见到师长要问好。见到师长要问好。答案是：见到师长要问好吗？还是？ 是不是见到师长要问好？接下来我们来看第二部分的练习。第二部分的练习是，请将句子改为否定句。我们来看第一个问题。第一个问题是，他一定懂礼貌。他一定懂礼貌。 答案是他一定不懂礼貌，他一定不懂礼貌。我们来看第二个问题，第二个问题，那是好风度，那是好风度。答案是那不是好风度。 那不是好风度。我们来看第三个问题，那是重不重的问题？那是重不重的问题？答案是，那不是重不重的问题。那。 不是重不重的问题，我们来看下一个问题。我要用双手，我要用双手。答案是我不要用双手，我不要用双手。 接下来我们来看第三部分的练习。第三部分的练习是，请将句子改为否定疑问句。我们来看第一个问题。第一个问题是，见到师长要问好。见到师长要问好。 答案是，见到师长不要问好吗？见到师长不要问好吗？我们来看第二个问题，那是礼貌，那是礼貌。答案是，那不是礼貌吗？ 那不是礼貌吗？我们来看第三个问题：你这么懂事，你这么懂事，答案是你这么不懂事吗？你这么不懂事吗？ 我们来看第四个问题，那是好风度，那是好风度。答案是，那不是好风度吗？那不是好风度吗？ 如果你们喜欢我们的教学影片，欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅，那我们就下一课见喽，拜拜。